قصيدة عتاب للشاعرة دكتور دكتورة أمل عربي باللغة العامية حبيبي أنت تغضب وأنا أصالح حبيبي أنت تغضب وأنا أصالح وأنت لا تسأل وأنا أسامح حبيبي أنت تغضب وأنا أصالح وأنت لا تسأل وأنا أسامح حرام عليك حرام عليك الحب تسامح حرام عليك الحب تسامح للزعل والكل يصالح للبعد والحب ساكن للوجع والقلب شايل حبك وأغلق عليه بالمفاتيح والسلاسل للبعد والحب ساكن للوجع والقلب شايل حبك وأغلق عليه بالمفاتيح والسلاسل غصب عني غصب عني أخفي حبك بين الضلوع وأنا أعاني غصب عني أخفي حبك بين ضلوعي وأنا أعاني للهرب للهرب من العشق وانت عارف للدمع من العين للدمع في العين وانت سبب للحزن للدمع في العين وانت سبب للحزن والبكاء من العين سايل للدمع في العين وانت سبب الحزن والبكاء من العين سايل فارحم لعل الرحمة فارحم لعل الرحمة تكون شاملة القلب وراحة العين فأنا أحبك والله يعلم ما يكن به قلبي ولكن أترك حبك لله هو اللي يعرف حالي مع تحيات دكتورة أمل العربي